bonsoir bamako bonsoir afrique mali bɛɛ ni su maliyɛn bɛ fan o fan africain bɛ fan o fan diɲɛ bɛɛ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn fɛn fɛn ye n dɛmɛ an tɛ se ka bɛɛ tɔgɔ fɔ an tɛ se ka an tɛ se ka bɛɛ wele an kumada ye nin de fana ye o ye rezo ye ka maliyɛn bɛɛ fo fɛn fɛn ye ŋaniya yɛrɛ ye wasa kɛ parce que fɛn jɔni bɛɛ i ka ko bɛɛ bɛ ŋaniya de bolo fɛn fɛn ye ŋaniya ɲuman ta k'an sɛgɛrɛ euh, moi mes amis euh, toujours k'a yira mali ye kelen de ye ni maliyɛn faga foyi tɛ bɔ a kɔnɔ ni maliyɛn tɛ ka yafa ɲini bɛɛ fɛ ni n ka fɔta digira fɛn o fɛn na ka n bolo fila bɛ n kɔ ka yafa ɲini mali bɛɛ fɛ ka yafa ɲini otorite bɛɛ fɛ mana kɛ cogo o cogo ni aw de ta ye ne mana taga yɔrɔ o yɔrɔ n taga ni mali tɔgɔ de ye ni n sara fana n bɛ sa ni mali tɔgɔ de ye moi mes amis tout le monde au nom de tous les artistes tous les comédiens ka yafa ɲini mali bɛɛ fɛ ka mali artisi bɛɛ fo ka mali mɔgɔba bɛɛ fo k'an ka fani bɛɛ fo fani bɛ diɲɛ fan o fan ne yɛrɛ ka fani club prezanti ana baba i n'i ka jamakulu hali kɔsa in na deux musique jamakuluba min fana farala ka paris lɔnduru diɲɛ fan bɛɛ etazini fan bɛɛ ka bɛɛ lajɛlen fo a mɔgɔ kelen tɛ yen nɔ min min tɔgɔ dɔn a mɔgɔ kelen tɛ yen delila ka min ye aw ye wari min fara ɲɔgɔn kan ka misi faga ka taga dumuni di ni fɛrɛri minnu fɛn fɛn tun bɛ degun na mca la ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen fo halisa n tɛ ɲinɛ ka yafa ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ n ka fɔta digira fɛn o fɛn na ko n bolo fila bɛ n kɔ bɛɛ lajɛlen ye an ka baara ye mɔgɔ layɛlɛ ye an ka baara tɛ pour que ka mɔgɔ dusu kasi an ka baara tɛ ka mɔgɔ nɛni wala maliyɛn mana kɛ cogo o cogo an bɛɛ ŋaniya ye kelen de mali ka taga ɲɛ an b'o de kɔ halisa halisa ka yafa ɲini mali otorite fɛ o k'a essayer ala an balima minnu bɛ degun na halisa u k'u kɔfilɛ u la an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ bon je me m'en profiter euh, ka foli di MCA mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma ka foli di prisonnier bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn bɛ détention na fɛn fɛn minɛnen don i jo b'a la i jo t'a la an t'o ɲini an bɛ dugawu de kɛ ala ka fiɲɛ bɔda nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye yara biyama eh, kuma ma nɔgɔn dirɛkiti ko ninnu tɛ ne ka ko ye bɔn an ka baara ye cɛ video kɛ ka mɔgɔ la yɛlɛ ka spectacle kɛ mɛ nin tɛ yɛlɛko ye ka yafa ɲini bɛɛ fɛ karima i bɛ n dɛmɛ an bɛ yafa ɲini bɛɛ fɛ basa na o kelen don fifi i simaga merci merci mɔgɔ fɛn fɛn ye n dɛmɛ ka bɛɛ lajɛlen fo foli belebeleba fana bɔ n ka avoka minnu ɲɛna ma k'an bɔ degun na an y'o de fɔ maliyɛnw ye n'i ye maliyɛn faga maliyɛn de bɛ bɔ a kɔnɔ n bɛ bala fo ka pube fana fo k'a ka a bila kunna toujours ni ala ye min kɛ o de ka ɲi mɔgɔ tɛ se k'ale jalaki kuma ma nɔgɔn ka mamala fo fabulous mon père a ye fɛn bɛɛ ta en charge il s'est chargé de tout si je vous dis tout tout sans exception tout sans exception depuis n donna fo ka n bɔ a m'an bila dɔ kelen da kelen n tilela n fini n samara n ji n dumuni avocat laban min fana u ye n dɛmɛ ka bɔ grâce à mamala maliyɛn n y'o de fɔ aw ye n'i ye maliyɛn faga maliyɛn de bɛ bɔ a kɔnɔ nanja nanja merci vous êtes une sœur pour moi vous êtes une tante pour moi l'avocat de maman sita qui a fait que sidiki tagara prison na ale kelen de kɛra sababu ye ka ne fana bɔ prison na n'i ye maliyɛn faga maliyɛn de bɛ bɔ a kɔnɔ san na n kɛ ni yiri ye n ka fami m'an bila dɔ kelen da kelen n frɛriw m'an bila dɔ kelen da kelen n teriw m'an bila dɔ kelen da kelen n jɛɲɔgɔn bɛɛ merci ala k'an to ɲɔgɔn ye eh, halisa ka yafa ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn min ye n sɔrɔ a ɲɔgɔn na a tɛ n sɔrɔ tuguni fili man jugu n tɛ segin kɔ o de ka jugu ala ka hakili ɲuman da ni mali bɛɛ ma ee ka justice fo foli tɛ dɔwɛrɛ ye u k'u miiri halisa ko mɔgɔ caman fana minɛnen don komi ne minɛna cogo min na o fana ni fiɲɛ ka kan fami de b'o fana la kaso tɛ mɔgɔ marayɔrɔ ye kaso tɛ mɔgɔ si change walahi n m'a fɔ yɔrɔ wɛrɛ mɛ mali kaso tɛ mɔgɔ si change n'a ma min fari ka to bɔ la ne de tagara ne de b'a dɔn kaso tɛ mɔgɔ si change i yɛrɛ de bɛ change bunadamaden bɛ se ka change i yɛrɛ ye hali n'i ma taga kaso la i bɛ change conseiller de bɛ mɔgɔ change ala ka conseil ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma kaso tɛ mɔgɔ si mara yɔrɔ ye mɔgɔ si ma taga kaso la k'a ye mugan suɲɛ k'a bɔra k'a ma duuru suɲɛ o mɔgɔ tɛ yen parce que i ja bɛ jɔ a la mɔgɔw minɛnen don yen nɔ u ka ca an bɛ min ɲini procureur général fɛ n'a tulo bɛ na k'a merci ale de fana an ka bɔli la fana a y'a jeni yɔrɔ fɛ ani vma yi kan k'u bɛɛ ni ce u k'u miiri halisa olu yɛrɛ tɛ dɛ u k'u miiri u n'u jɛɲɔgɔnw k'a lajɛ mɔgɔ caman minɛnen don mɔgɔ caman m'a fɔ ko minɛkun t'u la dɛ mɛ u k'a sɛgɛsɛgɛ u k'a ɲɛɲini halisa ko ne ko ko procureur ma ko jɛnatigɛ kuntagala ka surun an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ma deli k'a ye mɛ a ye n dɛmɛ ala b'a dɔn kira b'a dɔn a ye n dɛmɛ bɛɛ tɛ ja bɛɛ ye ɔ bɛɛ tɛ se ka ja bɛɛ ye fana mali bɛɛ kɔni ka di ne parce que ne ka di mali bɛɛ ye ala ka kanu to hali bi yarabi an ma ala ka kili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma u k'a ese an balima minnu minɛnen don mali mɔgɔ b'u la bi o caman je me profite eh, coronavirus badge eh, agi eh, mɔgɔw ka ca o tɛna se ka kaso bɛɛ site